армысыздар телекөрермендер бүгінгі тікелей эфир тізгіні менде алдарыңызда арайлым жолдасбай және бағдарлама қонағы театр және кино актрисасы шынар жеңісқызы сондай ақ косметолог жанерке сейфуллина қош келдіңіздер бүгінгі эфир тақырыбы сұлулық әлемді құтқарама, әлде әйелді құтқара ма <laughs> шынында айтып жатамыз ғой сұлулық әйелдің қаруы деп бірақ осы түсінікті тек сырт келбетпен тұйықтап тастаған жоқпыз ба бүгін әңгімені әріден бастайтын боламыз шынар ханым үнемі көрсек жап жас өңіңізді бермейсіз бұл құлағыңыз бұл сөзге үйреніп қалған шығар негізі <laughs> осы жадырап осылай жайнап жүруіңіздің құпиясы неде құпиясы жадырап жайнап жүруде ә, жаңағы ішкі жан дүниеңді таза ұстап жарқырап жүруге жүр, жарқырап жүру керек солай анау мынауға көңіл бөлмей онша әрине өмір болғаннан кейін ә, оның ақ пен қарасы бірге жүреді бірақ сонда да жаңағы ішкі жан дүниені таза ұстасаң сол бұл сұлулық деген ол ә, мынау іштен шығып тұрған энергетика ғой дұрыс айтасыз иә ә, сұлулықтың символы деп жатамыз ғой әйелді шынында бұл еңбек қой ол жаңағы өзіңіз айтпақшы ішкі жан дүниеңнен шығатын ол ішкі жан дүниеңдей діңгек иә айналаңа бере алатын аураң энергияң толығырақ айтыңызшы осы сұлулық деген ұғымды тұтас ұғымды құрайтын ә, түсінікке толығырақ тоқталайықшы енді сұлулық әлемді құтқара ма дедіңіз иә жаңа құтқарады негізі ә, сұлулық мынау жүрек жүректің сұлулығы э, сананың тазалығы жалпы ол сұлу адам махаббаты бар адам жүрегінде ал жалпы махаббаты бар адам мына өмірді бағалау өмірді сүю да сонда ә, ә, жаңа махаббаты бар адам ол деген бойында жаман қасиет болмайды да онда ол қиянат жасамайды ешкімге ол жауыздық туралы ойламайды ол ода жаман қасиеттер болмағаннан кейін әрине әлем құтқарылады сұлулықпен махаббатпен сондықтан мхм демек э, сұлу адамның негізінен жаны таза көңілі таза иә, болады иә. дейсіз ғой жалпы сұлу емес адам жоқ қой сұлу емес адам жоқ ол жанының сұлулығында э, жаңағы өзің айтқандай э, айналаңа ә, сәулең сенің жаңағы түсінікті енді сұлулықтың рухани тармағын түсіндік ал осының ішінен бір күтім деген нәрсені бөліп алайықшы жанерке ханым аядай бетіңнен аяма дейді ғой жалпы әйел адамның өзінің күтімін сақтап сұлулығына көңіл бөліп жүруі қаншалықты маңызды өте маңызды себебі бүгінгі таңда 21 ғасыр экологияның заманы иә жеп жатқан тамағымыздың өзі кейде құнарсыз болып жатады сондықтан да міндетті түрде ә, әйел адам күнделікті өзіне таңертеңгісін кешкісін 10 минут уақытын бөліп керемет бір өзінің дәстүрлі ритуалдарымен терісін күту керек ол сол сәтте адам әйел баласы өз өзін күткен кезде айнаға қарап бүкіл әлемді ұмытып өзінің сұлулығына тамсанады өзінің бойындағы жаңа бір дүниелерді де байқай бастайды дұрыс па ал әйел бақытты болса әрине отбасы бақытты мемлекет бақытты әлем бақытты а, қазақта әдемі сөз бар ғой ә, әйел бір қолымен бесік тербетсе бір қолымен әлемді тербетеді дейді демек сұлулық бұл әлемді де әйелді де құтқарады деген сөз рахмет өте керемет ал осы кейде қыздарымыздың келіншектеріміздің күтімі келіспей жататын тұстары да бар осы нәрсеге іштей бір психологиялық кедергі дейміз ба жарақат дейміз ба не нәрсе себеп болуы мүмкін бүгінгі таңда енді мен тері мәселесін жан жақты зерттеп жатырмын да күтімнен косметиканың құрамы деген сияқты енді өзім жаңа бір дүние жаңады, жаңалық аштым өзіме ол басқа адамдар білуі мүмкін бұл психосоматика деген яғни әйел баласы неге бір босанған келіншектің бетіне дақ түсіп кетеді де екінші келіншек керісінше босанса құлпырып кетеді бұның барлығы сол баланы көтеріп жүрген кездегі әйелдің ішкі жағдайына байланысты екен яғни кез келген 13 жастан бастап проблема басталады ғой жалпы қыздар мен жігіттерде 13 жастан бастап одан кейін 40 елуге дейін әжім деген сияқты yeah. Иә. соны зерттеп қарасақ беттегі проблеманың барлығы адамның өзінің бойына немесе алла тағаланың жаратқан келбетіне дейге кішкене болсын бір күмән немесе көңіл толмау деген сияқты иә. сенімсіздік көңіл толмаса өзінің жаратқан жаңағы келбетіне онда міндетті түрде ол адамның түп санасына бейсанасына әсер ететкенді бір дестен адамның ағзасындағы бактериялар немесе жаңағы майлар қышқылданып безеу шыға түседі сондықтан да ең бірінші кезекте ә, біз әлемде 8 миллиардқа жуық адам болса 8 миллиардқа жуық адамның барлығы жеке ерекше тұлға ғой бәрі сұлу былайша айтқан кезде өзіңді қабылдауың керек өзіңді жақсы көруің керек одан кейін әрине дұрыс беттеріңізге таңдалған күтімді таңдай білу керек түсінікті ал шынар ханым сіз сахнаның адамысыз иә бетіңізге жаңағы ауыр ауыр гримдер жасалады иә. түрлі образда сіз сондай ә, массадан кейін бетіңізді қалай күтіп жүрсіз енді күтінеміз ғой ә, жақсы ой мен қазір айтсам <laughs> Э, мен жалпы қазір өте көп су ішемін содан кейін жаңағы <coughs> бетті ылғи да ылғалдандырып тұру иә. керек сондықтан да мен май жағам бетіме кәдімгі зәйтүн майын жағам кремдеріме қосамын дұрыс па негізі жақсы органикалық косметика ол иә э, сөйтемін содан кейін көп су ішемін э, сол <laughs> мені күтімім э, одан кейін мен қай кезде келсем үйге жаңағы бетімді жумай жатпаймын бетімді жуам, өзім өзімді күтінген жақсы көремін ләззат аламын одан әрине иә. сол жақсы көру керек дейді ғой иә, жаңағы бетті иә, тазалауды күтуді иә сонда нәтижелі болады дейді ал осы сахналық гримдер беттің терісін құртады деген сөз рас әрине құртады сахналық грим ғана емес бізде сахнаға шығамыз мынау экранда болсын свет түсіп тұрады ғой мынандай ол свет те жейді ғой сондықтан өте көп күтім керек бізге косметологтарға барамыз витаминдер аламын мен өзім сол күтінемін енді барынша күтінемін енді көрініп тұр жанып иә. тұр ғой сұлу болып <laughs> енді жанерке ханым күтім деп жатырмыз ғой осы әрбір әйел адам баласы білуі керек күтімнің бір базалық білім қандай жалпы нені білуіміз керек ең алдымен ең бірінші кезекте күтімді жалпы бүгінгі заманда 13 жастан бастау керек өйткені байқасаңыз мына өтпелі кезеңде бірден жастарға безеу шығып кетеді иә сол ең жалпы былай бөліп алайық сегмент сегментке бөліп алайық иә бірнеше тарауға бірінші кезекте 13 жастан бастап 23-24 жас деп алайық жастар бет терісінің астында коллаген барлығы жеткілікті жас бірақ бүгінгі таңда экологияға байланысты айтып жатырмын ғой иә, иә. барлығына байланысты дұрыс тазалау керек далаға шықсақ шаң тозаң қаншама түтін деген сияқты то есть осы бірінші тармақтағы жастар ең әуелі базалық күтім ол үш қана бөлімнен тұрады жастар үшін бірінші әдемілеп теріні тазалау яғни көбікті жуғышпен орысша умывалка гель иә. деп жатамыз екінші ә, тоник ә, жаңағыдай су былайша айтқан кезде қазақша арнайы спрейлер тазалап алу керек ылғалдандырып үшінші крем жеткілікті яғни осы жастағыларға жеткілікті тері әдемілеп тазыланса, ылғалдандырса өзінің жастығымен ешқандай проблема туындамайды ал 24-тан ары қарай енді бізде ә, ол жаңағыдай көбікті жуғыш тоник сары су орысша сыворотка деп жатамыз крем және де әрине ұмытып кетпін спфті ұмытпау керек спф дегеніміз күннен қорғайтын крем арнайы күннің тарапынан бізде жаңа сіз айтып жатырсыз ғой жарықтар да адамның бетін yeah. Иә. Э, сәулесі бетінің жаңағы жасушасын жейді деп ол рас біздің мынау күнделікті қолданып жатқан компьютер телефонның көгілдір сәуле жарығының барлығы теріміздегі тірі жасушаны жейді содан адамның бетінде тесік радикал пайда болады сондықтан да спф жағып жүру өте маңызды әсіресе сахнаға шыққан кезде гримнің астынан осындай базовый күтім дегеніміз осы негізгі күтім былайша айтқан кезде бұл барлық қыздар мен жігіттерде болу керек иә білуге тиіс иә, иә. осыны ал кейін уже отыздан ары қарай жас қосқаннан кейін арнайы ретинол пептид қышқыл сияқты күрделі компонентті күтімдерді қосса. иә оған кейінірек ойысамыз шынар апай сіз бәрін қолдап отырғаныңызға қарағанда білетін сияқтысыз көп нәрсені сіз осы актриса жаңадан бастап жатқан актрисаларға актерларға осы гримді қолданатын қандай кеңес айтасыз олар нені білу керек жолдарын жаңағы сахналық сахналық гримнен күтінудің жолдарын қазір біз баяғыда иә арайлым бізде грим болатын кәдімгі ә, білмеймін мынандай грим оны жаққанда қалың болып жағылады да оны сүртудің өзі бізде yeah. Иә. анау ә, э, лигнин дей ма анау э, сүртетіннің өзі қатты алатынбыз да сүртіп жас кезі жас кез ғой сөйтіп жүре беретінбіз а қазір не бар жақсы жақсы қалың жағылатын жаңа таналды кремдер бар ғой соларды жағамыз біз қазір театрда болсын қай жерде болсын ол гримнен кеттік біз ә, енді сондықтан тана, соны жағамыз содан кейін жаңағыдай сүртетін бәрі бізде опадалабы жаңағы молочколарымыз бәрі бар ғой театрда соның бәрін ең бастысы ерінбеу керек та ерінбей соның бәрін жаңағы сүртіп жақсылап Э, сөйтіп өздерін өздері күтініп жүру керек жалпы жас болсын үлкен кісі болсын әйел адам ә, ер адам болсын да ер адам иә? болсын иә. иә күтсең жақсы ғой күтінсең мысалға ә, жаңағы етігіңді бүйтіп майламасаң қалай болып қалады сол сияқты ғой теріміз иә, <laughs> иә иә жақсылап майлап жаңағы жаңа безеу жайлы айтып кеттіңіз ғой жалпы осының себебі неде емі қандай соған тоқталып кетіңізші дәл осы сұрақ көрермендерге маңызды деп ойлаймын әрине иә безеу бұл ең бірінші кезекте тұқым қуалаушылық арқылы беріледі егер сіздің ата анаңызда немесе ата әжеңізде жас кезінде безеу болса ол міндетті түрде қан арқылы ген арқылы беріледі бірінші себебі осы генетикалық фактор екіншісі ол кейде іш, ішкі ағзалардан болып жатады асқазан өттің қоюлануы деген сияқты үшінші кезекте кейде күннің тарапынан да болады әртүрлі гормонды өзгерістерден пайда болады мысалы ұйқы безі деп жатамыз қалқанша безі деп жатамыз иә кейде осындай э, сәттердің осындай нәрселердің салдарынан адамның бетінде безеу пайда болады ал тағы қандай әйелдер арасында кең тараған беттің мәселелері бар купероз негізі өте көп негізгілері негізгілері бұл жиі кездесетін иә. қара точка деп жатады иә, иә комедон ашық комедон жабық комедон қазір өте қатты көбейіп кеткен милиумдар купероз розация терінің тым қатты сезімталдылығы кішкене ауа райының өзіне температураға қызарып кетуі осы сияқты рубцей безеудің орнынан қалған постакне сияқты отызға жуық тері проблемасы бізде қазір бөліп жара алмайсың өте кең таралған негізі безеу 1970 жылдары жалпы әлем бойынша елу пайыз ғана болған екен 1970 жылдан кейін бір десең қазір 80 пайызға жоғарылап кеткен әрбір екінші үшінші жастар қазір осы безеу проблемасымен күресіп жатыр былайша айтқан кезде тіпті байқайсыз, ба косметологияның өзі жасарып кеткен иә. кіп кішкентай 15 жасар 16 жасар қыздар дәрігер косметологтарға барып процедура жасап кетеді сондықтан да қазір әлеуметтік желіні ашып қарасаңыз соңғы жүз жылда өлмейтін мамандық бұл косметология екен яғни уақыт өткен сайын техника дамыған сайын өкінішке орай адамның бет терісінде проблема көбейе береді иә yeah, дұрыс айтасыз тағы да бір әйел адамның ең қорқатын жауы дейміз ба әжім ғой әжімнен қорқасыз ба қалай алдын аласыз мен актрисамын ғой әжімнен қатты қорықпаймын шынын айтсам әжім керек бізге әжім керек ә, алдай алмайсың ғой экранды кино кино мысалға мен мамандығым енді актриса да сондықтан керісінше бізге біз мынау көп күтініп кетеміз да жаңағы ботоксың бар ә, салатын дәрумендер иә, бар дәрумендер бар витаминдер биоревитализация дейміз кейде бізге хабарласқан кезде бетіңізде жоқ па мимикаңыз орында ма деп сұрайды жаңағы режиссерлар өйткені бәрі қатырып тастайды ғой сондықтан әжімнен қорықпаймын әжімнен құрып өзі бар ғой жас келе мен елу демін иә. жас келе оның бәрі маңызды емес болып қалады ә, бір енді күтіну керек әрине иә. иә әдемі ә, қартаю керек әдемі қартаю керек бірақ ә, жаңа басында айтып кеткендей оның бәрі мынау егер сенің жан дүниең дұрыс емес болса сен қанша жерден бетіңді қатырып қой сұлу болып жаңағы қазір бәрі жасанды көп қой жасандылық сондықтан ол көмектеспейді э, меніңше э, әуелі жан дүниемен жұмыс жасау керек иә арайлым әжімнің де әдемі болып түседі ғой білесіз ба әдемі адамда жан сұлу адамның әжімдері де сұлу болады мен есімде баяғыда өзім э, трамвайда ол кезде трамвай жүретін осыдан бір он бес жиырма жыл бұрын трамвайда кетіп бара жатқан тура қарсы алдыма келіп бір келіншек отырды сол кезде білмеймін бір елулерде шығар менің жасымдағы шығар соншалықты әдемі соншалықты тартымды әжімдері қандай әдемі қолына қараймын қолындағы әжімдері қандай әдемі деймін ғой сондықтан оның бәрі адамның адамның жаңағы биополиясы дей ма энергетикасы ғой шығып тұрған әжім де әдемі түседі егер сізде жалпы жан дүниені дұрыстамасаңыз ә, анау жаңа қат бетіңізді соншалықты суландырғанмен сіз ә, тартымсыз боласыз иә дұрыс айтасыз ә, дегенмен де жанерке ханым бәрібір әжімнен сақтанғысы келетін <laughs> қорғанғысы келетін әйелдер бар ғой сондықтан э, қандай э, тәсілдері бар э, алдын алудың негізі әжім көбіне құрғақ теріге түсе бастайды тіпті 20 жасар қыздарымыздың өзі жап жас менің бетіме әжім түсіп жатыр деп тұр, тұрмыс құрмай жатып уайымдап жатады негізі бетіңіз құрғақ болса онда жаңа базалық күтімнен қатар теріңізді нәрлендіріп ә, жаңағыдай ылғалдандырып отыру қажет таңертеңгісін кешкісін одан кейін әжімге түсетін ең үлкен фактор жаңағы айтып өткен тағы да күн күннің сәулесі UVA деген сәуле бар теріге жаңа пигментацияны да тудыртатын әжімді де тудыртатын безеуді де тудыртатын күннен қорғана білу керек ә, сондай ақ қосымша дәрумендер ішсе болады мынау кореяның японияның жапонияның қыздарын зерттейтін болсақ олар арнайы дәрумендерді тамақ сияқты жейді бұндай нәрсе бізге де жалпы өмір сүру салтымызға қазір еніп келе жатыр тамақтардың құнары жетпегендіктен сквалан немесе арнайы коллаген сияқты дәрумендерді қосымша ішсе болады және суды жиі ішу керек өйткені тер астындағы бізде адипоцит деген жасушалар жеген тамағымыздан құнар алады соны құнар алады да біздің терімізге береді сондықтан да ә, тамағымызға да ерекше асымызға да жаңағыдай назар аударуымыз керек иә. көкөністерді жиі жеп жаңағы ыстық тамақты дұрыс жеп деген сияқты сондай дүниелерді әдетке айналдыру меніңше ыстық тамақты міндетті түрде дұрыс жеу керек иә бізде бірақ иә иә қазір мен әнеугүні ғана осы естідім бір студенттен жатақханада дейді студенттер ә, жаңағы роллтон ба иә, жаңағы иә, қытай лапшаларын жейді екен да суши салып жүре береді екен да содан кейін оны ә, толтыру үшін ә, дәрумендер сатып алады екен жаңағы баттарды сөйтіп не дейді соны жеп жаңағы жүреді екен мен айттым ол болмайды иә иә иә, иә ет жеу керек бәрі керек қой әрине әрине иә. әрине иә. мен бір қызықты әңгіме оқыған едім бір әйел қартаймау үшін дейміз ба күлмеген екен да жаңа эмоциясын шығармаған екен <laughs> мен ойлап қоямын сіз сахнада түрлі образдарды сомдайсыз жылайсыз күлесіз осы қаншалықты рас сол нәрсенің эмоцияның бетке әсері бар дегенге бұл деген шын көңілмен күлген жақсы емес па күліп жүрген қарқылдап тұрып күліп алған қандай жақсы ол әжім түсірмейді меніңше керісінше анау бүйтіп бір адамдар болады ғой енді ылғи өзін өзі қатал ұстайды иә. бір неде жүреді жасанды жүре ма осы бүйтіп алып қабағын шытып алып осы елдің бәрі оған жаңа должен сияқты дейді yeah, иә, міндет міндет сияқты бір бүйтіп жүретіндер керісінше солар қартайып кететін сияқты mm -hmm. ал жайдары күліп сөйтіп жүрген адам жоқ өйтпейді <laughs> иә бүйтіп жүреді ғой бүйтіп па о иә. деп иә білмеймін ғой ондайды жоқ жақсы енді күлген жақсы дейсіз ғой бірақ бар ғой күннен қорғану керек иә. күннен э, мысалға мен э, көлге барғанда онша ұнатпаймын табиғатта былай табиғат жақсы көремін бірақ күннің астында көп жүрмеймін жүргім келмейді өйткені күн бәрібір иә күн күн болмайды менің өте терім құрғақ құрғақ көрініп тұр өте құрғақ дақ түскіш жалпы мен өзім толып кетуге бейім адаммын сондықтан ылғи жаңағы өзіңді ұстап жүресің ғой сөзіңіз аузыңызда осы жерден тоқтатайық себебі бізге хабарласқан көрермен бар екен алло ба тыңдап тұрмыз сұрағыңызды қоя беріңіз қай жерденсіз қайырлы күн өте жақсы тақырып қозғап жатыр екенсіздер шынымды айтсам бірінші рет мындай тікелей эфирге хабарластым сол үшін сұрағымды қойсам деп едім сұрағым мынандай болып тұр менің жасым жиырма сегізде бірақ менде барлық косметикаға мен барлығын көрдім кореядікін де басқаны да муклингкілерді көрдім менде аллергия береді келісі құрғақ соны бір мынандай бір мүмкін қазақша дейміз ба болмаса бір халықтық медицинамен ба бір басқаша қандай несін жасауыма болады күтім өйткені косметикадан кейін менің бетім қатты қышиып тағыны қызарып кетеді қаншамасын даже алғандардан да сондай болды соған қандай кеңес берер едіңіз сіз қандай косметика қолданып жүрсіз нақты нақты қандай косметикаларды қолданды нақты нақты соңғы кезде корейский косметикалар пайдаландым сосын бұған дейін бір жыл бұрын зәмзәм суы қосылған ыыы органикалықты косметикалар енді атын атасам сіздерге жарнамалап кетіп мхм түсінікті жақсы жақсы түсінікті жақсы рахмет жанерке ханым өзіңізге тікелей маған тікелей <laughs> негізі әрине құрғақ терілердің көбісі сезімтал болып келеді ол рас бірақ мен сіздің жаңа зәйтүн мәйін жағамын дегенге кішкене таңқалып қалдым ол жақсы органикалық косметика көп адам бетіне жағады жақпайтын адамдар бар бірақ сезімтал терілерге кейде жақпай жатады демек сіздің бетіңіздің қорғаныш барьерасы жақсы қалыптасқан деген сөз енді ген ғой бұл не дегенмен де байқасам жаңағы хабарласушы адамға органикалық косметикада да жақпады деді иә кореялық косметика да жақпады аллергия кореялық косметиканың бәлкім бұл кісі масс маркет яғни орта сегменттегі түрін қолданған шығар ол менің өзімнің практика көрсеткендей тәжірибедегідей көптеген клиенттерінің бетіне шынымен де жаққан жоқ корея косметикасын жаман деп айтпаймын өте тамаша компоненттер кереметтер бірақ бірақ әсіресе терісі сезімтал терілерге кейде келмей жататын болады сондықтан да мен сізге арнайы европалық атын атасам тағы рет жарнама болып кетеді деп жатыр ғой иә yeah. Иә. жоғары сегменттегі косметикаларды қолданыңыз дегім келеді яғни кәсіби косметика деген бар арнайы компоненттері бай ә, жаңағыдай құрамында бет терісінің жабынын қорғай отырып аллергия бермейтін сондай өнімдер болады құрамына не нәрсеге мән берген дұрыс ең бірінші кезекте мынау бояғыш сияқты заттар әсіресе иіс беретін солар адамның бет терісіне жақпайды органикалық косметика да кейде жақпайды органикалық косметиканың ішіне консервант қосылмайды консервант дегеніміз бұл химиялық заттар қосылмайды да былайша айтқан иә. кезде консервант дегеніміз косметиканың ә, несін енді орыс құрамын ұзақ уақытқа дейін сақтайтын мысалы бір косметиканы ашасыз бір жыл қолдануға болады ал органикалық косметика үш айдан кейін құрамы бұзылып кетеді деген сияқты ғой түсіндіңіз ба бірақ бір жақсы жері бұл консерванттар аллергияға беті бейім адамдарға жаңағыдай бөртпе бермейді деген сияқты сондай кейбір нюанстарды жаңағыдай қарау керек сонда жанерке ханым бетті күту үшін міндетті түрде қымбат косметикаларды қолдану керек па мысалға біздің жоқ олай емес материалдық деңгейі иә, әртүрлі иә, иә әртүрлі жалпы қолда бар дүниені қалай ұқсатуға болады енді бұлай былай айтады ғой велосипед бар кезде велосипед жасаудың қажетіне не деген нәрсе бар ғой бізде кейбір адамдар айтып жатады жаңағы күрішті бетіңе жақ немесе жұмыртқаны бетіңе жақ деген сияқты бұның барлығы баяғыда қалған кезең қазір технология дамыды косметика дамыды қолжетімді бес мың теңгелікте төрт мың теңгелікте жаңағы косметикаларды құрамын және бетіңізге сай келетін түрін таңдасаңыз әрине ол көмектеседі әсер етеді жалпы осы бет терісінің күтіміне жалпы теріге салауатты өмір салтын ұстану тікелей әсер етеді иә э, тамақ жеуіміз осы туралы айтып кетсек шынар ханым жалпы сіз э, иә. өзіңізді мен бұрын бұрындары оған онша қатты мән бермейтінмін мен э, жаңағы майлы тамақтар жей беретінмін yeah. Иә. жей беретінмін содан кейін маған пиязбен кейде анау нені қызанақ помидорды қосып тұрып э, өзіміз студент кезде жейтінбіз ғой соны сағынасың ғой соны қуырып иә. э, тұрып майлы соған нанды батырып тұрып жеп алатынмын өзім кейде жоқ майлы тамақ жейтінмін қазір одан кішкене кеттім майлы тамақтан жемеуге тырысамын қазір қазір мен айттым ғой жаңа мен қазір өте көп су ішемін бұрын бір жарым литр ішсем қазір екі екі жарым литрдей су ішемін өйткені мен э, білдім түсіндім мен айтып отырмын ғой мен соңғы рет декабрь айында барып жаңағы дәрумен алдым биоревитализация одан кейін алған жоқпын мен бұрын менде бір қалыптасып қалғанда үш ай сайын бару ол да бір не сияқты болып қалады міндет сияқты да иә. бару керек ойбай ой деп мына қарай беріп бір жері бетіңнен бір ә, нелерді жаңағы кемшіліктерді көрген сайын ол көп сияқты көрінеді ше ана жеріңе мына жерге жасау керек деп арпалысып кетесің қазір менде өз сондай бір ә, мен бір басқа деңгейге өттім деймін ба білмеймін жаңағыдай үйдегі күтіміңіз дұрыс шығар оның үстіне мен маған бұл маңызды емес болып қалды иә мен күтінемін мен бірақ суды көп ішемін су ішемін ә, таңертең мен былай айтайын таңертең тұрамын да мен екі стакан үлкен стакан лимонды қосып жіберіп су ішіп аламын да содан кейін ғана барып бір, бір сағаттан кейін екі сағаттан кейін ғана жеңіл жаңа тамақ ішемін жаңағы сөйтіп су су менікі суды көп ішемін таза ауада серуендеу деген сияқты міндетті түрде yeah. Иә. кешке жақын мен алты жарыммен тоғыз жарым онға дейін мен жаяу жүремін он он бір шақырым километр дейміз ғой жаяу yeah. Иә. жүремін он бес он алты мың қадам жасаймын шаг дейді ғой керемет сөйтіп өзім сондай рахаттанып жүрген кейін қазір мен ерте тұруды жаңағы әдетке айналдырдым күн атып келе жатқанда ерте тұру жаңағы оның бәрі шынымен рахаттанасың мына медитация жасау дейді ғой оның бәрі жан тыныштығың мынау соның бәрі әсер етеді әрине ә, әсер етеді Иә. адамның ішкі күйі ағзасының айнасы бет қой иә, иә, ішіңізде не болып жатыр бетке бәрі шығады адамның бетінде ал жанерке ханым тағы да қандай нәрселерден арылу керек мысалға тамақты айтайықшы қантты қанттың осы бетке теріс әсері әрине әрине бірден сізді қартайтады егер сіз қантты тәтті заттарды көп жейтін болсаңыз әжім бірден түседі ә, немесе мысалы бетіңізде безеу шығып тұратын болса сіз қантты майлы тағамды фастфудты көп жейтін болсаңыз шыққан безеуді одан сайын қабындырады тәтті тамақ безеуді шығармайды бірақ шығып тұрған безеуді одан сайын қабындырады сондықтан біз жейтін тамағымызға ерекше назар аударуымыз керек жаңа шынар ханым айтып жатыр өте тамаша келісемін таңертең ұйқыдан тұрған кезде бір бір жарым мүмкіндігіңіз болса әрине екі стакан жылы суды ішетін болсаңыз бүкіл ас қорытудағы жаңа жолдардың барлығын тазалап тамаққа дайындалады одан кейін үш мезгіл ыстық тамақ иә газды сусындардан бас тарту фаст фудтардан тез жылдам дайын болатын тамақты жесеңіз ол өзіңізді алдау оның құнары да жоқ асқазаныңызды дұрыс жұмыс істетпейді өт толады салдарынан әрине рахмет рахмет бізге осы тұста хабарласқан көрермен бар екен тыңдайық саламатсыз ба қай жерден хабарласып тұрсыз Э, шынар ханым сізге комплимент айтқым келіп тұр сіз өз жасыңызға өте жас көрінесіз рахмет э, ал сұрағыма келетін болсақ мысалға ауылды жерлерде тұратын қыз келіншектерге э, осындай косметикаға қолдары жетпейді қымбат ала алмайды соларға қандай кеңес бересіздер мысалға бұрында ата бабаларымыз айран сондайлар беттеріне жағатын еді ғой жақсы ғой сол таңертең тұрғаннан кейін бар ғой ауылда тұрған қандай жақсы ауылда тұрғаннан кейін оны сиырды сауып жеріп, одан жаңағы үстіне шекі э, э, шикі сүттің үстіне түседі ғой бүйтіп баяғыда алып қаймағы бүйтіп соны алып жақсаңыз тамаша ғой мен мен оған жақсы қараймын негізі Э, енді қазір енді <laughs> косметологтар бірақ енді әрине басқаша айтады иә, ғой иә олар маман ретінде иә, маман ретінде ал бірақ соның бәрі сол жаңағы қаймақты жағу қиярды жаңағы өпкіштен үгіп жіберіп немесе мен жас кезімде өте көп жасайтынмын мынау ә, глицеринмен глицериннің сонымен кішкене тамызып жіберіп ә, картошканы кәдімгі аршып қайнатпай соны э, теркадан өткізіп жіберіп кішкене сүт қосып глицерин тамызып керемет болады бетіңіз өте арзан кәдімгідей масса э, жақсы болып қалады мен әлі де кей кездерде глицерин мен э, жаңағы касторовый маслоны араластырамын да сөйтіп жағып қоямын ол мынау шынтақтарыңызға жақсаңыз ә, табандарыңызға мынау тізе дейді бәріне жағып қойсаңыз тамаша қол қолыңыздың мына жеріне жағып қойыңыз да сөйтіп кішкене жатып ә, касторовый да, май мен глицеринді қосып тамаша ол деген ал жанерке ханым маман ретінде <laughs> крем қандай <laughs> жоқ енді мүмкіндігі болмаса әрине қолда бармен жасағанға енді мүлде мүмкіндік болмаса қолда бармен жасаған дұрыс иә. қиярды қойып деген сияқты иә. бетіне бірақ жұмыртқаны ешқашан бетіңізге жағып оны жа пилинг сияқты тартып жүрмеңіздер бұл терінің жабынын құртады иә ал жаңағы бетті тартып алатын қазіргі таңда маскалар да бар ғой сонда ол да дұрыс емес ол дұрыс емес мысалы айтып жатырмын ғой косметиканың бәрі жаңағы керемет емес оның ішінде өзіңіз талқылап талдап қарап алғаныңыз үшін біреулер қазір көптеген жастар түріне қарап алады мына блогер ұсынып жатыр деп алады ал иә. мен үнемі оқырмандарына айтам құрамына назар аудару керек деп жаңағы бетке жақ қоясың тартасың керемет беттің жаңағы майын алып тастайды деген дүниелер дұрыс емес ол да терінің жабын құртады жаңағы жұмыртқа жаққан сияқты енді ауылда тұрған соң ә, ең болмағанда жоқ дегенде мың теңге мың теңге ә, жолыңызға да кетіп қалады бір жерге иә бір тойға да кетіп жатады жақсы бір умывалка тазалағыш алып алып тоник алып алып жаңағыдай үйдегі айран деп жатыр иә мүмкіндік болмаса онда айранмен теріңізді ылғалдандырсаңыз болады әрине қиярмен деген сияқты бірақ тазалау этапына ерекше назар аударғаныңыз жөн умывалка сатып алыңыз <laughs> көбікті жуыңыз жақсы тағы да бір телефон қоңырауы бар екен сәлематсыз ба біз сізді тыңдап тұрмыз бетім жасым отыз үште бетімде қызыл дақтар бар өшір даусын бетімде қызыл дақтар бар майда майда капилляр мхм андай тамыр дейді ма оны не істеуге болады қалай кетіруге болады ал сіз осыған дейін осы мәселеден арылудың жолын іздестірдіңіз ба емделдіңіз ба мен оған ештеңе жасаған жоқпын жай корейский косметикалар жағамын корейский лосьондар қолданамын бірақ кейде жоқ болып кетеді түсінікті иә бұл айтып отырғаны жалпы бізде купероздың алғашқы белгісі розация деп аталады яғни қан тамырлардың жарылуы сізге бірінші кезекте температураға ерекше мән беру керек мәселен ыстық моншадан далаға шыға салуға болмайды немесе далада тауда жүріп салқындап тұрып бірден ыстық шай ішуге болмайды температураның жылдам ауысуы тамырлардың одан сайын жарылуына алып келеді және де ә, терінің жабынын жақсартатын окклюзивті терінің сезімталдылығын басатын кремдер қолданған жөн арнайы аптекада сатылатын косметиканың өзі түр түрге бөлінеді космецевтиканың затын қолданған дұрыс бұл кісіге бұл кісі енді арнайы косметологқа барған дұрыс па әлде косметологқа да барған жөн иә арнайы массаждар жасайды мезотерапия қабылдайды деген сияқты егер дәл осы қан тамырдың жарылуы деп жатыр ғой жаңағыдай қазір тоқтатпаса одан кейін ол розация деген терінің өте созылмалы дертіне ұласып кетеді түсінікті ал э, жалпы беттің әжімінің алдын алатын тағы бір техникалар ол беттің массажы деп жатады иә жаттығулар бар екен тіпті бетке арналған осы туралы айтсақ сіз жалпы массаж жасайсыз ба бетіңізге жаттығу мен өзім жасаймын өзім жаңағы ә, жолда келе жатасың ғой сол кезде светофор өшіп біткенше мен мойныма жасаймын мойынға жасайтын жаттығулар бар жалпы мен жаңа тыным таппаймын ол жағынан мынау ә, біреудің бұрын мен бұрындары жасататынмын қазір бірақ ешкімнің қолын тигізгенді онша қаламаймын массаж массажды өзім жасаймын иә негізі қандай керемет деймін да бағдаршамда тұрып бетіне массаж жасау уақытты негізі тиімді пайдалану иә, иә, сылтау иә. ғой бұл негізі жасай алмаймын анау жоқ мынау жоқ деген мүмкін емес бұны өзін жақсы көретін адам бір минут бағдаршамның өзінен уақыт тауып тұр да сол үшін респект шынар ханымнан үйренейік <laughs> өзім де қарап таңғалып отырмын а мына жерін түртіп алуға болады екен ғой деген сияқты тәжірибе бәрібір рөл ойнайды ғой дұрыс айтасыз ал осы массаж деген нәрсе бетке жаттығу деген қандай жастан бастап керек жалпы әйел адамға немесе кімдерге керек деген сияқты жиырма жастан бастап жасай берсеңіз болады бұл массаж бір жақсы жері қан айналымын жақсартады сіздің теріңізге әжімнің алдын алады мынандай ә, серпімділік береді сіздің теріңізге қазір ә, шығыста ерекше дамыған гуаша деген дүниелер шығып иә, жатыр иә? иә жұмысты жеңілдетеді сонымен күнделікті кәдімгі таңертең кешкісін күтім жасағанда қолдансаңыз болады бірақ массажды мына бетіңіз қисық болса соны скуланы дұрыстап жөндеп жіберетін фейс фитнес деп аталатын мамандар мен өзім фейс фитнес маман емеспін сондықтан да оны арнайы маманмен жасатпасаңыз ә, өзінің кері әсерін береді әрине мысалы өз басым алғаш рет осы косметология келген косметологияға келген кезде бетіме жаңағы білмей массаж жасаймын деп құлағым шаншиды кешкісін өзім түсінбеймін құлағым неге шаншып жатыр деп ше не істедім мен суық сөйтсем мынау қатты қолмен тартып жібергенім соншалық құлақ жанындағы жүйке жүйелеріне ә, салмақ беріп қойған екенмін сондықтан да өте жұмсақ арнайы маманмен негізі үйреніп алған жөн ал егер жоқ ондай маман оған тағы қаржым жетпейді ондай білмеймін дейтін болсаңыз кәдімгі магазиндегі гуашалармен жасасаңыз болады тіпті қазір ә, сондай мамандар үйдегі қасықпен де массаж иә. жасайтын әдістерді үйретіп жатыр жалпы іздене деген адамға бәрі бар дұрыс айтасыз ә, телефон қоңырауы бар екен сәлематсыз ба тыңдап тұрмыз ә, үнемі мен ыыы ә, тканевый маска қолданамын да қазір күнделікті қолданып жүрмін сол зиян емес па соны сұрайыншы деп едім күнделікті қолданамын сосын автоконцепт пилинг жасаймын бетіме ол да зиян емес па сол туралы сұрайыншы деп едім өте орынды сұрақ негізі күнделікті масканы қолданған дұрыс емес масканы егер теріңіз тым құрғақ болса немесе бір сос жағдай дейді ғой тікелей иә. эфирға yeah. шығайын деп тұрмыз теріміздің жайы маз емес yeah. Иә. грим жақсы сіңу үшін маск тканевый масканы қолдануға болады не үшін күнделікті қолданған дұрыс емес енді сіздер ол блогердан көргендерін жасайды ғой халық енді күнделікті көріп отқанын мен өзім де ондай нәрсеге дәріптемеймін масканы қолдана беретін болсаңыз ол вакуумдық адамға режим береді де мына тері астындағы бездердің жасайтын жұмысын өзі атқарады өте жылдам жылдам жылдам ал сол нәрсеге сіздің теріңіздің асты үйреніп қалады тері деген бұл өте жаңағыдай үлкен бір мемлекет былайша айтқан кезде иә. фибра область деп өзінше иә. жұмыс жасап жатыр ол жақта үйреніп қалады да келесі жолы сіздің жаңағы маскаға сеніп отыратын болады және де масканы жиі қолдана беру ол сіздің керісінше пораңызды ашып жіберуі мүмкін сондықтан да мүмкіндігінше аптасына екі рет немесе үш рет қолданғаныңыз жөн және пилинг аптасына бір рет қолданамын деді ол дұрыс өйткені тері астынан адамның жаңағыдай өлі жасушалар шығады кератиноциттер корнеоцит деген дүниеге айналады мысалы моншаға барғанда адамның терісі түлейді ғой дәл сол сияқты адамның бетінде әлемде де өлі жасуша шығады соны бір жаңа пилингпен аптасына бір рет сылып алатын болсаңыз теріңіз ағарып өңі кіріп күңгірттенбей керісінше зат алмасу процесі жақсарады олыңыз дұрыс ал осы 25 жастан кейін дейді ма әлде 20 жастан кейін бетті нәрлендіру керек болады дейді иә с витамині дейді гиалурон коллаген тағы осы нәрселер не нәрсе түсіндіріп берсеңіз бізге <laughs> жақсы түсіндіремін с витамині а витамині дегендер бұлардың барлығы антиоксиданттар яғни дәрумендер мысалы айттым иә адамның бетінде көрсете берсем болады ғой жесттермен иә әрине әртүрлі жасушалар бар өмір сүретін сол жасушаға барлығы спф жақпайды ғой күннен қорғанбайды телефоннан өтеді сол өтеді де адамның бетінде мына бір ақ қағаз дейтін болсақ тесіктер пайда болады сол тесіктерді бітеп жаңағы бұзылған жасушалар жандағы тірі жасушалар жей бастайды екен жаңа зерттеу бойынша иә. ғалымдардың ал соларды не тоқтатады крем тоқтатпайды умывалка тоқтатпайды айтып отырған с витамині жаңағы е витамин сияқты антиоксиданттар тоқтатып емдейді с витаминінің ерекшелігі бұл беттегі пигментацияны ағартады постакнені кетіруге көмектеседі әжімнің алдын алады теріні нәрлендіріп және де әдемі ерекше өн береді аптасына бір рет екі рет қолдансаңыз болады әсіресе ә, осында күздің күндері керемет өйткені с витамин антиоксидант бетіңізге жағып алып далаға шығып кететін болсаңыз керісінше ол күннің көзін он есе тартады аха жақсы сөзіңіз аузыңызда тағы да хабарласқан көрермен бар екен тыңдап тұрмыз саламатсыз ба сұрағыңызды қоя беріңіз саламатсыз ба менің жасым жиырма алтыда жаңадан босанған едім бетіме босанғаннан кейін қара да содан қалай болады пигментация иә пигментациядан құтылсам қалай болады. балаңыз неше айлық қазір балам тоғыз айлық емізулі ғой иә емізулі дәл қазіргі уақытта енді бұл кісіге жаңағыдай антиоксидант беттегі қарадақтарды кетіретін ауыр компоненттерді қолдануға болмайды өйткені олар днк арқылы балаға өтеді сондықтан дәл қазір сізге сол бетіңізді әдемілеп жуып тазалап, нәрлендіріп, күннен қорғану ғана жеткілікті. Ал балаңызды омыраудан шығарғаннан кейін бетіңізге жаңағыдай С витаминін, Е витаминін, ретинол сияқты как раз жасыңыз 26-ға келген екен қолданып ағартып алсаңыз болады. Және қосымша косметолог дәрігерлерге келіп мезотерапия қабылдаса да тамаша көмектеседі шынар ханым тыңдап отырсыз ғой ұйып солардың ішінде сіз қолданбай жүрген ә, мынаны түртіп алу керек екен деген нәрселер болды ма жалпы жанеркеден қандай кеңес сұрайсыз жанеркеден мынаны сұрайын деп отырғанмын yeah. Иә. жаңа мен осы өзіміздің дәріханалардан аптекадан иә витамин е бар ғой анау қызыл соны алып кейде жағамын аевит жағамын күнде емес аптасына бір рет кейде солай кейде оны ішемін ішке сол қаншалықты дұрыс мен енді бұрыны өте бұрыннан жасаймын <laughs> витамин е дейсіз витамин е негізі өте жақсы иә өте жақсы негізі қолдаймын кремге қосып жүремін енді кремнің егер креміңіз сіздің базовый болатын болса ішінде басқа да элемент компоненттер болмайтын болса онда қосып бетіңізге жаға берсеңіз болады ал егер креміңіздің құрамында витамин с сияқты немесе өзге де бір ниацинамид деген теріні ағартатын компоненттер болса керісінше ол кері реакция береді косметикада бірінен кейін бірі жақпау керек компоненттер бар бірін бірімен үйлесетін компоненттер бар үйлеспейтін компоненттер бар сондықтан да артықтық етпейді мен содан кейін май бар ғой кәдімгі <laughs> сары май ма <laughs> жоқ май ма кәдімгі э, сұйық май мәссаған э, тазалатылған сұйық май тамақ істеймін соны кейде аламын да жағып бетіме жағып жіберіп көзім айнасын ол қаншалықты дұрыс қаншалықты өйткені білесіздер ма мен э, мынау софиларем бар ғой қазір қаншада сексен алтыда ма қанша иә, қандай иә, иә? иә өзін өзі күткен соның өмір бақи сол май жаққан ғой ол кісі сосын вазелин жақ, иә, жағады әлі күнге дейін вазелин әлі күнге дейін сондықтан мен мен вазелинді де аламын деп қазір бүкіл сіз бүкіл оқырманды <laughs> жатырсыз қазір вазелинді қолыңызға жағып қойсаңыз қандай негізі сіз теріңіз құрғақ қой сондықтан ол сізге ешқандай кері әсерін <laughs> иә. бермейді бірақ беті бірақ майлыларға болмайды болмайды аралас теріге беттері жаңағыдай майлыққа жақын проблемалы терілерге бұны жағуға болмайды вазелин деген бұл байқасаңыздар детский кремнің құрамында өте көп кездеседі вазелин линолин деген неге балалардың терісі өте жұқа жаңағыдай құрғақ сондықтан солардың терісіне арналғанда детский кремді үлкендер негізі жақпаған дұрыс өйткені ол пораларды бітейді бірақ сіздің теріңіз соншалықты құрғақ болғандықтан бұл иә, кері иә, әсерін иә. бермей жатыр бірақ май жақпаңыз маман ретінде айтарым майды жақпау керек негізі жақпағаныңыз жөн кейде кейде жағып қоямын <laughs> э, ханымдар қазір телефон бар екен содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз біз тікелей эфирдеміз сәлематсыз ба сұрағыңызды қоя беріңіз менің атым айжан мен шынар ханымға сұрақ қояйын деп едім менің көзімнің алдында салбыраған әжім бар соны қалай кетірсем болады <laughs> жауап бере кетсеңіз жасыңыз нешеде дедіңіз елуде а сіздің замандасыңыз иә, екен өз тәжірибеңізбен бөліссеңіз кетірмей ақ қойыңыз оны оны әдемілеп күтіңіз ә, сіз сіз жанерке осы кісінің э, замандастарына қандай ақыл кеңес айтасыз олар қандай күтімді қолдану керек енді шынын айтқан кезде көздің айналасы деген бұл өте кішкене қиын дүние өйткені көздің айналасындағы тері тым жұқа былайша айтқан кезде өте жұқа миллиметрлерден тұрады көздің айналасына көз айналасына арналған сары суларды кремдерді қолданған жөн және де жаңа массаж деп жатыр қой ең дұрысы сол өзіңіздің қолыңызбен массаж жасап кремді жақ қойып күнделікті өзіңізге қарайтын болсаңыз әжімнің тереңдеп кетпеуін алдын аласыз жалпы әйел адам өз жасына сай болу керек ол әжім түссе ол әжім де әдемі табиғаттың заңдылығын иә, қабылдау иә. керек керемет қой сондықтан оны әжім ойбай әжім әжім әжім әжім деген сайын ол ә, өзіңді не сіздің сұлулығыңызға тамсанып жатыр бәрі иә <laughs> сізден сұрап жатыр шынар айтып ғой өзіңді қабылдау керек деп иә ә, осының түбі өзіңді жақсы көру ғой енді иә осы жайында айтып кетіңізші аналарымызға апаларымызға ақыл кеңес ретінде ол қалай сіз өзіңізді жақсы көріп қалай қабылдайсыз енді ә, былай мен жақсы көремін мен осы сен әдемісің деп ондай ештеңе жасамаймын мен иә. э, өзің жақсы көру деген сол ол күтіну ғой сол күтіну сосын ә, жаңағы айтқандай өзіңді жақсы ұстау жақсы таза жүру жаңағыдай сол енді көрермендер сізге тамсанып қызығып жатыр ғой тұра тұрыңыз бізде телефон бар екен тыңдап тұрмыз саламатсыз ба мен құлақбай деген сұрағым жасым елу бірде бетіме әйелдер бекітетін даг емес одан кейін бір володарстар түседі ғой әртүрлі мына жақ мына жақтарына сол дақтар түсіп жатыр жақсы мына жақ мына жақтарына болады ә, сіздің нақты сұрағыңызда қайталап кетіңізші сізде қара дақ түсті дейді дақ түсті бетіңізде қара дақ жаңағы дақта түседі дақта түсіп жатыр енді елу бірден астым бірдеңкелерді көбірек көбірек бір веснушка ұқсап көрініп иә, иә, тырнақ мөлшендігіндей дақтар иә сөйтіп иә, осы бір екі жыл болып қалды пайда болғанына солар көбейіп жатыр ол негізі гормон өзгерісіне де байланысты шығады лентиго деген нәрселер шығып кетеді адамның жасы келе бар ғой енді одан қалай емделеді қандай жолдары бар енді толық бұл именно беттегі жаңа дақтар бар ғой пигментация лентиго мелазма хлуазма деген сияқты дақтар бұл безеу сияқты бірден кете қоймайды өкінішке орай безеуді емдеуге болады толықтай түбірімен бірақ пигментацияның өзі бізде айтып жатқаны пигментация қарада бірнеше түрлері тармақтарға бөлінген олардың өзі бөлінеді тереңдетілген немесе жоғары қабаттағы деген егер жоғары қабаттағы жаңа пигментация болатын болса онда оны арнайы алты айлық немесе үш айлық терінің жағдайына байланысты косметологиялық процедура және де қосымша үйдегі күтіммен емдеуге болады оған жаңағы біздің ниацинамид витамин с витамин е жасыл шай ағашы деген сияқты терінің қабынуын тыныштандырып ағартатын өнімдермен ұста сұрап отырады егер дәл сол күтімді жасамай күнге шығып кететін болса қайтадан шығып кетеді сондықтан да бұл пигментация деген кішкене терінің ауырлау созылмалы тері дерті кейбір осы үлкен кісілерде мен байқаймын да қолдарына да шығып кетеді иә. Иә, иә, сол ішкі ішкі құрылыстың бір жері ауыратынынан ба ол негізі терінің астында меланоцит деген жасуша бар сол меланоциттің жасушасы ол теріні қорғау бірден резко күн түсіп кетсе немесе қандай да бір гормондық қатты өзгерістер болып жатса теріні қорғаймын дейді да көп бөлініп кетеді қара иә. меланоциттер салдарынан адам бетінде пигментация пайда болады іш құрылыстан иә сыртқы фактордан сосын қорғанған кезде жаңағы спф крем ғана емес қол шатыр дұрыс айтасыз мысалы көздің жанына спф жағуға болмайды иә. айналасына қалай қорғанамыз әрине көзілдірік қол шатыр шляпа иә. содан кейін мынау орамалда жүрген қыздардың бір жақсы жері күн түспейді денелеріне иә. иә ал жаздың күні барлық жерді жағып жүру керек мен жаздың күні қолғап киіп жүремін жұқа қолғап көріп тұрсыздар ма қалай өзін күтеді қалай өзін ә. күтеді айдаған кезде көлік жүргіземін ғой міндетті түрде былай бұл да адамның yeah. Иә. денсаулығы терісі дегенде алладан берілген аманат yeah, иә, тері деген адамның ең үлкен ағзасы yeah. Иә. өкінішке орай бізде көп ата аналарымыз балаларына назар аудармайды мысалы беті деген өте қабынып жатады іріңдеп жатады mm -hmm. ә, жазылып кетеді он сегізде толсаң жазылып кетеді тұрмысқа шықсаң жазылып кетеді деген бұл ә, баласының денсаулығына бейжай қарау демек бетіне шығып жатқан дүние ол сигнал беріп жатыр деген сөз іште дұрыс емес балаң емдет деген сияқты дәл уақытысында емделсе бет жаңағыдай балада тез емделіп кетеді иә. организм жас қой ал бетте проблемасы бар адамдар мен өзім оқырымдарымнан қатты байқаймын комплекс өте көп өзін өзін ұнатпайды иә. ортасынан ұялады самооценкасы төмен бағалауы бұның барлығы не істейді тіпті ә, маған жазатын оқырмандар бар өз өзіме қол жұмсағым келеді дейді жастар білім жетіспегеннен ата анам түсінбейді дейді осы нәрсені үгіттеп қазақ тілде мен қазір бүгінгі таңда жеткізіп жатырмын яғни тері де бұл денсаулық бауыр иә. сияқты бүйрек сияқты сондықтан оны да күтіп жаңағыдай теріні жай ғана өтірік сыртынан сыламаймыз ғой біз емдеген кезде анализ тапсыртамыз дәрігерлерге жібереміз соған байланысты рецепт дайындаймыз ішкі және сыртқы ә, емдеу барысында сондықтан құрметті ә, тұрғындар қазақстанның Ә, өз балаларыңыздың жаңа болып жатқан терісіндегі өзгерістеріне ерекше назар аударып бейжай қарамаңыздаршы деп өтінгім келеді шынар ханым сіз де қыз өсіріп отырсыз иә осы тұста ә, жаңағы бой жетіп келе жатқан қызыңызды қалай ә, қорғайсыз осындай <laughs> қызым бар ғой <laughs> қызым мен өзі анасына қарап біздің істеген ісімізге қарайды ғой бәрін иә. бір күні үйге кішкентай кезінде келсем <laughs> үйге келсем қиярдың бәрін қиқалап қиқалап кесіп алғанда былай жау жағып жатыр ғой былай тура көрдіңіз ба ә, қызым ә, өте өзін жақсы күтеді ол әрине сол менен маған қарап иә анаға қарап сол ғой күтеді өте жақсы күтеді әрине қызымның ә, беттерісі бет терісі маған қарама қайшы әкесіне тартқан онда кішкене майлылау иә майлылау бірақ жақсы күтеді жасы нешеде жасы қызым 19-да. Студент ол. Ол бұған дейін ешқандай проблемалар байқалған жоқ оның бет терісінен да. Енді жаңағыдай э, безеулер андасында шығады ғой. Андасында шығады бәрібір. Соны сонымен жаңағы кремдерін жағады азилайн қышқылын жақса жақсы көмек етеді азилайн деген қышқыл бар қышқыл сол жақсы жаңадан шығып жатқан безеулерді бірден кетіреді қышқылдың түрлері көп қой бірақ именно солай өтпелі кезеңде шығатын жаңағы безеулерге азилайнды жақса бірден басып yeah, иә, иә. көмектеседі сосын мына корей косметикасы туралы жаңа айтып жатыр ғой корей косметикасы э, на мен онша сенбей қалдым оның да неше түрлісі бар екен иә, иә иә бізге келмейді ма осы біздің мына климатқа деп қалдым осы туралы айтыңызшы олардың корей косметикасы енді корей косметикасының өзі қараңыз бірнеше түрге бөлінеді дедік қой төмен жақтағы масс маркет мидл маркет люкс деген сияқты люкс косметикалар иә. жақсы оларға бірнеше варианттар жатады ал кейде енді қараңыз ол өзі кореяда шамамен төрт жүз бес жүз айналасын зат болуы мүмкін ол қазақстанға келгенше төрт мың бес мың теңге болып кетеді деген дүние ғой бірақ енді қарасаңызшы сондай арзан косметиканың құрамы қаншалықты оның бай әрине ол дұрыс сәйкес келмейді сондықтан да мынау әртүрлі фармстей этюд хаус сияқты біздің қазақстанда жалпылама түрде атақты болып кеткен заттарды мен өзім де қолданбаймын кәдімгідей сортировать етіп оның ішінде де алатынын алу керек кейбір адамдарға жағады кейбір адамдарға әсіресе сезімтал терілерге жақпайды әр адамның терісі мынау қолдың алақаны әртүрлі ғой сол иә. сияқты ерекше бір адамға жаққан дүние екінші адамға жақпайды сондықтан жекелей кеңес жасай отырып иә, консультация жасатып таңдаймыз біз осы кішкентай балаларға балалар кремін жағып жатамыз ғой сол қаншалықты дұрыс ол дұрыс емес жаңа ғана айтып өттім лазелин жаңағыдай вазелин линолин деген сияқты өте ауыр тығыз компонент болады оны жақсаңыз сіздің пораңызды керісінше жауып тастайды пора дегеніміз тер шығатын зат алмасу процесі шығатын өте майда жаңағыдай адамның бетіндегі тесіктер иә егер де бетіңіз ханымдікі сияқты тым қатты құрғақ болатын болса қыстың күні жарайды қыстың күні желді аймақтарда болады арасында жағуға иә осы күні тіпті бойжеткендеріміз ә, бетіндегі проблемаларға қарамай оның сыртын макияжбен жауып қойып жүр, жүреді иә сол қыздарға қандай кеңес айтасыз өз өздеріңізді алдамаңыздар дегім келеді ондай дүниеден өзім де өткем өзім де студент болдым бетке тоналканы тонналап жағамыз бірақ оны жумаймыз өкінішке орай кір жуа саламыз шампуньмен жуған кездер болған шампунь <laughs> кір құрамында сілті бар <laughs> енді студентпіз ғой былайша иә, иә. білмейміз білім жоқ ол кезде жаңа бір екі сайт бар ол сайттарда да қазіргі инстаграмдағыдай ақпарат дамымаған бетіңе қияр жастыр дейді болды білмейміз ғой енді шыны керек та содан кейін бетімде өзімнің өте қатты проблема туындады безеу деген басып кетті басында өз өзімді алдап тоналканы жағып иә yeah. кейде кейін тоналка да көмектеспей ішімде комплекс пайда болғаннан кейін зерттей бастап осы бьюти салаға өткенім бар сондықтан да құрметті қыздар қауымы өздеріңізді алдамай тоналка жақпай одан да керісінше табиғи әдемі ешқандай боянбай жүрсеңіздер терілеріңізді күтіп онда әлде қайда жас әлде қайда сұлу боласыздар дегім келеді керемет ал шынар ханым бүгін ә, эфирге берілген уақытта таяп қалыпты жалпы сіздің аузыңыздан да қорытынды сөз естісек жалпы сұлулық дегенді сақтау үшін қандай негізгі қағидаларды есте ұстаған жөн тәтпіштеп қорытындылап айтып беріңізші айттым ғой жаңа басында сұлу емес адам жоқ Ә, ол ә, сұлулық деген іштен шығып жататын жаңағы сенің жан дүниеңнің сұлу болса ол сырт тәнің де сұлу бірақ ә, бүгінгі тақырып енді мынау теріге байланысты күтімге байланысты болғаннан кейін айтайын дегенім күтіну керек ол күту керек өзіңді өзің баптап жақсы жаңағы жақсы көру керек сол күтіну керек иә ерінбеу керек ерітпеу керек өзіңді жақсы көру керек сыйлау керек иә <laughs> түсінікті ә, жанерке ханым өз аузыңыздан қорытынды сөз естісек өздеріңізді жақсы көріңіздер өздеріңізді дамытыңыздар өз сұлулықтарыңызды жаратқан берген әдеміліктеріңізді қабылдаңыздар әрбір адам өзінше сұлу жаны сұлудың тәні де сұлу болады ғой иә жаңағы енді практикалық жағынан айтып кетсеңіз нені білу керек қыздарымыз нені ұмытпау керек нені үнемі ескеріп жүру керек базалық күтім болсын арнайы күтім базалық күтім деп бөлінеді базалық күтімді күнделікті таңертеңгісін кешкісін жасап алты айда немесе бес айда бір рет косметологқа барып теріңізге чистка жасататын болсаңыз дұрыс тамақтанатын болсаңыз және көңіл күйіңіз керемет болатын болса әрине сіздің теріңіз өз қалпында жүретін болады иә сосын жаңа түнгі күтім деген бар ғой оны да кешкі күтім иә? иә иә иә кешкі күтім а бір нәрсе айта кетейін иә, иә бізде мысалы таңғы күтім не үшін маңызды түнде ұйықтаған кезде біздің бетімізде майлар үш есе төрт есе қатты бөлінеді байқайсыз ба ұйқымыздан тұрсақ теріміз иістеніп майланып тұрады иә оның үстіне жастыққа жатамыз жастықтың астында қаншама көзге көрінбейтін бактерия шаң тозаңдар бар ауадан түскен сондықтан олардың барлығы біздің терімізге жабысады сол үшін міндетті түрде таңғы күтімді жасау керек ал кешкі күтім ол онсыз да белгілі бәріміз даладан келеміз жасаймыз шаң иә. тозаң деген сияқты сондықтан ең әуелі гидрофильді май немесе мицеллярлы су деп жатамыз жаңағы сүтті молочко деп жатырсыз иә. сондай дүниемен бірінші тазалап алып одан кейін барып умывалкамен жуып тоникпен ылғалдандырып немесе тазалап креміңізді жағып жатсаңыз әрине сіздің бетіңіз әдемі қалыпта сақталатын болады және тағы бір ескерте кететін жайт түнгі күтімді ұйықтар алдын бір сағат бұрын немесе екі сағат бұрын жасаған жөн олай болса құрметті көрермен бүгін бізге берілген уақыт соңына таяп қалды бұл тақырыпты бір эфирге сыйғызу мүмкін емес иә. алдағы уақытта біз бұған ораламыз өте актуал тақырып иә сондықтан бізбен бірге болыңыздар келесі аптада жүздескенше сіздермен жүргізуші арайлым жолдасбай және бағдарлама қонақтары актриса шынар жеңісқызы косметолог жанерке сейфуллина бүгін осылай әңгімемен әңгімеге келіп жаңағы көрермендермен білгендеріңізді бөліскендеріңізге алғыс айтамыз алдағы уақытта кездескенше